साथ दीक्षा भानुप्रिय और हमारे स्पेशल सेगमेंट खाने पीने की बातों में आप सभी का स्वागत है आज हम आए हैं सयाजी के सामने ज्योति हॉस्पिटल के पास में श्रद्धा कैफे पर हम जानते हैं सर से कि उनने ये कैफ़े कब से स्टार्ट किया और इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा सर आपने ये कैफ़े कब से स्टार्ट किया लास्ट फोर्टी फाइव डेज हो गया मुझे इस कैफ़े को ओपन करे हुए रिस्पॉन्स देखा जाए तो जैसे अपना अभी ऑफिस पास में ऑफिस है होटल है नामी hotel diamond hotel Ashoka hotel है पास में भंडारी हॉस्पिटल है ज्योति हॉस्पिटल है और जो ये कैफ़े अपना डायमंड होटल के इन्वेस्टमेंट में बना हुआ है अभी रिस्पॉन्स अपने पास डॉक्टर वगैरह अपने पास क्लाइंट बने हुए हैं तो डेली इनका आना जाना है अपने पास पास में होटल वगैरह इनका ब्रेकफास्ट वगैरह अपने से जाता है अपने इधर चाय कॉफ़ी अपन रखते हैं चाय कॉफ़ी सैंडविच है मैगी पास्ता है अभी फिलहाल में हमने रोल वगैरह चालू करा है हैं नॉनवेज चालू हाँ, करा है जैसे स्पेशल चीज़ें जो लोगों को पसंद आ रही है स्पेशल चीज़ें अपने पास मैगी ज़्यादा चलती है और सैंडविच अपने ज़्यादा अच्छे हैं चीज़ चटनी सैंडविच हुआ मसाला सैंडविच जो पार्सल में भी जाते हैं और चाय भी अपनी स्पेशल है ताकि यहाँ से जी सच तक अपनी चाय के ऑर्डर आते हैं तो फ़ोन करके अपने से चाय मंगवाते हैं लड़का देने आता है वहाँ अपनी चाय रेगुलर जाती है साया जी के सामने मोबाइल की शॉप वगैरह है वहाँ भी अपनी चाय जाती है हॉस्पिटल में भी जाती है होटलों में भी जाती है चाय अभी अपने को मतलब काफ़ी फोर्टी फाइव में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अपने को मिल चुका है क्या सोचकर आपने कैसे स्टार्ट किया सोच कुछ भी नहीं इस लाइन में मुझे मतलब नौ साल हो गए हैं ऑलरेडी और पूरा मेरा फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है अभी फिलहाल वैष्णो कॉलेज में कैंटीन थी मेरी मास्तु नगर में उसको तो बंद करिए वहाँ से फिर मैंने कैफ़े का सोचा था इसलिए कैफ़े पर नहीं यहाँ डाला है और विजयनगर एरिया अच्छा पॉश एरिया इसलिए यहाँ पर अपन ने सोचा है अपने को जगह मिली तो वेस्टेज जगह थी तो अपने को इसको यूज़ में लिया है मतलब ये होटल का वेस्टेज जगह जो होता है ना वेस्ट सामान रखा जाता है यहाँ पे होटल का वेस्ट सामान था इसके अंदर कोई देख के मतलब कुछ खोलने का सोच नहीं सकता था उसको अपन ने इतना अच्छा अभी भी डेकोरेट करा है बनाया है और अभी फिलहाल में इसको नॉर्मली बनाया है इसीलिए कि ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना हो अभी जैसे चलेगा वैसा अपन इसमें और अच्छा कुछ करेंगे और खाने पीने में क्या वेराइटी रखने वाले हैं आप यहाँ पे अभी अपन ने जैसे रोल वगैरह चालू करें हैं एग रोल होता है एग रोल हो गया सैंडविच वगैरह चालू है एक सैंडविच चालू करा है अपन ने एक पेटीज चालू करी है तो देखेंगे अभी धीरे धीरे जो भी रिस्पॉन्स कैसा मिलता है चौपाटी टाइप यहाँ पे अपन और आगे करने की कोशिश करेंगे कस्टमर्स का फीडबैक कस्टमर का फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है रेगुलर अपने बंदे में तो कस्टमर हैं कोई दूसरे के नहीं जाता है रेगुलर यहीं से ले जाता है यहाँ तक कि सैंडविच मैगी वगैरह के ऑर्डर भी आते हैं वहाँ पर तो हम खुद ही पार्सल पहुँचा देते हैं ऑनलाइन कोई हम किसी से हमने डील नहीं करके रखी वो लेने आए हमारा खुद ही लड़का जाता है उसको चार्जेस वगैरह हमने लिया ऐसे ही और भी कैफेज हम आपको दिखाते रहेंगे घमासान डॉट कॉम